5 tips dan fakta mengenai senar gitar. Subscribe dulu YouTube Calon Rocker. Pertama, agar tidak cepat false, sebelum tengah kita rebus senar untuk beberapa saat. Tidak perlu terlalu lama, gak bakal jadi mie instan. Fakta, ini untuk membantu senar mencapai titik mulai yang ideal agar tidak kendor lagi. Kedua, memasang senar. Buat simpul kecil di tuner ini untuk memastikan posisi senar di head. Fakta, senar mudah mengendor pada bagian tuner. Tips ini tidak perlu bagi yang memiliki locking tuner. Ketiga, setelah senar terpasang, jepretkan senar ke fret beberapa kali. Tenang saja, fret terbuat dari bahan yang bisa menahan ini, kecuali fret abal-abal. Tapi kalau ragu, boleh menyelipkan lap antara senar dan fret. Fakta, ini membantu senar mencapai titik renggang yang stabil untuk mencegah senar menjadi fals ketika kita mainkan. Keempat, penyeteman selalu menyetem dari nada rendah ke nada yang tinggi, bukan sebaliknya. Fakta, senar jarang sekali menjadi fals karena mengencang, melainkan karena mengendur. Lakukan penyeteman. Dengan cara ini memberi manfaat yang sama dengan poin nomor 3. Kelima, kalau senar putus, segera ganti seluruh senar begitu satu senar putus. Seperti pemilik ya, senar nggak suka diputusin lama-lama. Fakta, Senar yang putus mengganggu keseimbangan tekanan pada neck, dan tuner. Hal ini segera terasa pada gitar yang memiliki wang